Merhabalar, Stüdyo Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfak klasiklerinden mutencel yemeği yapacağız. Bu yemeğin 15. veya 16. yüzyıldan günümüze geldiği öngörülmektedir. Rustik halde pişirdiğimiz yemeğin tarifine şimdi geçelim.